ok? E também. E também acesso o Snap. Eu ligo o Snap, ó. Tá vendo aqui, ó? O grid. Para que, que eu ligo o grid? Quando eu ligo o grid, a telinha fica toda cheia de esses pontinhos, eles já estão estabelecidos com uma cota de um metro por um metro. Tá vendo? Um metro por um metro. Aí eu clico também no Snap. O Snap é para quê? Para o meu cursor do lançamento da estrutura ser puxado para o elemento mais próximo. Então, para o